En este tutorial vamos a explorar diferentes métodos para dibujar objetos en SINFIG. Primero vamos a utilizar el rectángulo para crear el cielo. Elegimos la herramienta de rectángulo. En los parámetros de la herramienta revisamos que la región esté seleccionada. Ahora dibujamos el rectángulo. Elegimos el color y lo rellenamos. Ahora vamos a crear una carretera. Vamos a utilizar la herramienta de polígonos. La elegimos. Revisamos los parámetros. Y creamos la carretera. Con esta herramienta podemos crear objetos con infinidad de lados, siendo lo mínimo tres lados. elegimos el color y rellenamos el polígono. Es buena práctica cambiar el nombre de las capas. Llamemos a esta capa carretera. Finalmente, vamos a crear unas montañas. Las montañas deben estar por encima del cielo, pero por debajo de la carretera. Así que elegimos la capa del cielo antes de dibujar las montañas. Vamos a utilizar la herramienta de dibujo porque nos permite crear objetos con formas más libres. Elegimos la herramienta, revisamos los parámetros, elegimos el color y dibujamos la montaña. estoy uniendo los puntos extremos de la línea que definen la montaña. Este paso no es realmente necesario. Llamemos a estas capas montañas. A una montañas outline y a la otra la llamamos montaña region. Este va a ser el trasfondo para nuestra animación así que seleccionamos todas las capas y las agrupamos. Finalmente cambiamos el nombre del grupo a Trasfondo. Gracias por ver el video. En el siguiente video vamos a crear un avión. Hasta pronto.